你畫緊啲乜嘢啊？顏色好鮮豔，好喜慶喎！我喺度畫緊呢個標誌啊！啊，呢個咩標誌嚟㗎？呢個係專為讓愛閃亮2022設計嘅標誌。咁有咩咁特別呢？呢個標誌呢，有幾個元素嘅，係有愛、支持、關懷、發光發亮嘅元素。啊，咁係咪可以代表咗家長、老師、社會人士對於特殊學校學生嘅關愛啊？就係呢份心意啦。嗯。

唔怪得知得咁好聽啦！咁即係咩歌啊？呢首歌叫《讓愛閃亮》，係《讓愛閃亮》二零二二嘅主題曲。全港特殊學校嘅師生都有份參與演唱嘅。如果想聽晒全首，咁就要留意七月十一號係 YouTube 嘅首播啦。 Säuse gehen in sie Höhe. 心路代延边，毅待延边立每一天。寻梦者启程起跑线，在这狮子山下冲刺。愿这香。